ね、えー、まずその前になんだよねデビューはいつも話がそれちゃうんだけども、えー、いい話いい話をしようね、えー、人の記憶っていうのはね実はこう、うん、曖昧でね、うん、簡単に変わってしまうことがあるんだよね、うん、同じ日に同じ場所で、えー、遊んだ友達と自分がいたとしてね もうこう思い出の話をした時に違ったりすることがあるんだよ思い出とかって変わっちゃうんだよねそう今回はこう何にフィーチャーした話をするよこれねあの、えー、悪夢とかだけでなく、えー、勉強とかね 自分に自信がないとかそんな、えー、みんなにねあの役に立つ話だと思うからね聞いてほしいんだよ、えー、僕はね、えー、子供の小さい頃はね全然もうこう勉強も運動もできないような子だったんだよねある日急にねギャンとこう勉強ができるようになったんだようんうんうんで、えそこでね、え私はね、えなぜ急に、え成績がない 良くなったかというとね全国上位5%の成績を出すことができたんだ私はねまず勉強で点数を取ること高い点数をね取ること以外のことを、え考えたんですね子供の頃とかにね、えー、ある時期からね、えー、同じように必死にね 勉強をしているのにもかかわらず、えー、他の人とね、えー、差ができてしまったりするよね自分より勉強あの頑張ってなさそうだけど勉強ができる人がいたりすることがあったりするじゃんねまあ、超ムカつくじゃん。まあ、ぶん殴りたいじゃん。まあ、それは置いといてね。殴っちゃダメだよ。ね。あのー、僕はね、勉強する前にね、まず、 脳みそがどういう構造なのかっていうねそこを学びました勉強する前にね人の脳はどういうふうに働いてどういう構造をしてね、えー、どういうものなのかね脳みそのことを知ってから、えー、記憶することをねこう学ぶっていうことは何だっていうことをね 脳を調べることから始めたんだよね。うん。で、そこからね、うん、やっぱりね、脳みそにはいいところと悪いところがね、えー、あったりするから、あのー、そこをね、学んでから勉強すると非常にいいです。で、えー、勉強の話で言うと、えー、私の、えー、勉強の仕方で言うとね、あのー、私はあの えー、学校のね先生になる、えー、カリキュラムを、えー、受けていたことがあるので授業のね、え練習とかもしたんで子供に授業をね、うん、だからあだからそういうね練習中にあそれだと子供には伝わらないよとかね、うん、こう知識を持っていることと、えー、教えること ねうまく人に伝えることって別なんだよねそうそうそうそうそうだから学ぶことと人に教えること教育っていうことは別なのねそういうのを学んだ身から、えー、言わせていただくとね,、えーね、ねこう勉強をこうさらに成績をねこうみんな今勉強でね悩んでる人たちに、えー、説明いいアドバイスはをするというと いいアドバイスをするね僕の経験なんから、 <laughs> えー、勉強するでしょ覚えたりするでしょでそれをね他の誰かでもいいし、えー、なんかもう一人ね誰か自分の目の前にいる誰かがいるとね想像してね自分が学んだことをね説明する学ぶこと について大事なことを、えー、一つ言うよこれ勉強でねあのよく勘違いしがちなんだけど知っていることと、えー、理解するっていうことは、全く別なんだよね別別々なんだよね、うん、例えばあ自転車こう乗っている人がいるとするね自分は自転車まだ乗れないの自転車乗ってるの見るじゃんあああやってこぐんだってでじゃあ ね、自転車乗れなかった頃みんなにもあるでしょじゃあすぐ自転車乗れる乗れないんだよなでもこの自転車はどうやって動かすのかっていうことを知っているからこう体を動かすことによって理解になるんだよねそう 学んだことを実際に、えー、自分の行動とか、えー、テストの点数の結果とか、えー、人とのコミュニケーション人からの評価に活かせる知識がちゃんと力になってからがこう本当の理解なんだよね。 podcast.